Entonces, bueno, pues resulta que este, uno ya es viejo en este asunto. Eh, había, hace 25 años había diseñado y dado un curso sobre el uso de tecnologías, que fue la primera vez que el Instituto de Ciencias de la Educación, eh, un grupo de ese Instituto de Ciencias de la Educación, tuvo una clase en un centro de cómputo, ¿no? Hace 25 años, no, hace 20 años, no tanto, 25 20 años. Entonces, eh, pues, regresando, me invitan, bueno, regresando de 20 años después, me invitan a un curso de enseñanza del inglés, este, tres cursos seguidos y después este, me invitan a dar unos diplomados de titulación que tenían que ver justamente con el asunto de herramientas computacionales para la enseñanza, una cosa así. Este, <clears throat> y bueno, pues el curso sobre el cual vamos a hacer la reflexión es sobre esto, el uso de las TICs en educación que es un curso e-learning eh, que se imparte en el segundo semestre o que está integrado al segundo semestre del nuevo plan de estudios del Instituto de Ciencias de la Educación. Entonces, bueno, en términos generales, eh, digamos, eh, había algún, hay algunos problemillas de orden curricular, este, justamente su inserción en este segundo semestre desde mi punto de vista es demasiado, es prematuro ¿no? insertarlo ahí. Yo, desde mi punto de vista yo lo insertaría en unos eh, semestres más avanzados. O sea, ¿por qué tenemos que dar un curso en línea en una situación convencional, en una, en una currícula convencional? Bueno, y entonces uno tendría que preguntarse justamente sobre la multimodalidad. Bueno, dentro de la multimodalidad del, del profesor mencionaba una, un tipo de herramienta eh, es el LMS. Learning Management System. Ah, ok. ¿Qué tienes que se toman en cuenta para la estructuración del modelo tecnopedagógico? Tienes tres componentes. Uh ¿Dónde entra la parte del programa? Ah, lo que pasa es que está aquí, mira. ¿Tienes contenidos? No, está, aquí tienes los contenidos, aquí tienes el instructor y aquí tienes el... Ah, el, contenido es el programa, no son los, los materiales y... No, no, no el 4 no me quedó muy claro, que dices operacionalizar conceptos teóricos para el diseño general y específico del curso. Lo que pasa es que, eh, más allá del discurso, no dices, bueno, sí, que esto es constructivista y que esto es socioconstructivista y que no sé qué, y que, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo pasas esos elementos teóricos en el diseño concreto de, de una actividad, o bueno, en este caso de dos cosas, de la interfaz y de la interacción? porque eh, lo que no dije es que ahí están jugadas las habilidades genéricas. ¿no? O sea, de alguna manera con los contenidos, o sea, ah, sí, pues este, los contenidos específicos, ya tienes una orientación, pero ¿qué pasa cuando quieres desarrollar la habilidad de trabajo en equipo? O sea, la habilidad de trabajo en equipo se desarrolla, no es innata, ¿no? Eh, me quedé con ganas de escuchar un poquito más cuando mencionó que el diseño, que, que el triángulo didáctico que, tiene una... Ah, consistía en retomar el diseño instruccional tradicional, ah, bueno, no el clásico, y hacer explícito dos, dos elementos. Yo me quedé... Esos dos elementos salen de aquí justamente, o sea, ¿qué es lo que necesita el instructor? ¿Qué es lo que necesita el estudiante o los estudiantes? ¿Y qué es lo que necesita el contenido?